Takže to je JK Botanicus. Já si myslím, že to je stejná sestava, jako jsme tady točili minule. To je ta pětiprstka, která už to má za sebou. To je kruštík tmavo-červený, který to má naopak před sebou ještě. A tohle to je nějaký z těch vemeníků. Takže pětiprstek je tady jako slušný jako kvantum. Myslím si, že je pětiprstka že žluník. Víš, co je super, Bobe? Že to jsme tady mezi těma pěti prstkama žežulníkama, no. kterých to je hafo. Objevili tady ten, ten, já to tam nedovostřím, to řič hemizonosný, Ten jsme tady nevěděli, to je bomba. To je jako naše oblíbená kytka vedle střevíčníku.